So, Leute, wir beginnen unsere Lektion. Դեին ժողովուրդ ջան, անցնենք դասին։ Autoteile, ավտոմեքենայի մասեր։ Fast jede hat in Deutschland ein Auto։ Գերմանիայում համարյա բոլորն ունեն ավտոմեքենա։ Aber wie man die Unterschiedlichen Teile an einem Auto nennt, Բայց ինչպես են անվանում մեքենայի տարբեր մասերը։ Ich habe für Ihnen eine ausführliche Vokabelliste zum Thema Autoteile zusammengestellt։ Ես ձեզ համար ավտոմասերի մանրամասն ցանկ եմ կազմել։ Das Fenster. Patuhan. Die Scheibe. Apaki. Die Motorhaube kaputt. Worunter ist der Motor? Ինչի տակ է մոտորը, շարժիչը։ Motorhaube. Die Motorhaube. Die Heckklappe. Բեռնախցիկի դուռ։ Die Heckklappe. Դեր քոֆաղաում, բեռնախցիկ։ Տեր քյուլը Սառեցնող ապարատ Womit kühlen wir den Motor? Ինչով ենք սառեցնում շարժիչը։ Der Kühler Der Kühler Grill Stoßstange. Die Stoßstange. Die Antenne. Alle Habak. Die Windschutzscheibe. դիմապակի Տեր Շայբենվիշը Տեր Շայբենվիշը Womit putzen wir die Scheibe? Ինչով ենք մենք մաքրում ապակիները։ Der Hebel für die Scheibenwischer։ Հենակ, լծակ, ինչի վրա դրվում է ապակիների մաքրիչը։ Die Scheibenwaschanlage։ Լվացող սարք։ Wie heißt das hintere Fenster des Autos? Das heißt Heckscheibe։ Ինչպես է կոչվում մեքենայի հետևի ապակին։ Դա կոչվում է Heckscheibe։ Der Scheinwerfer oder der Frontscheinwerfer Լուսարցակներ Տեր Ղայֆն Պանտաշ անվադող Տեր Սոմն Դե Զոմն Ղայֆն und der Winter Ղայֆն ամառային անվադողեր, ձմեռային անվադողեր։ Der Reifen. Der Sommerreifen. Der Winterreifen. Կասղատ, անիվ Տերկլինքը ազդանշան, լուսազդանշան, մարգատ Das Rucklicht. Ետևի լուսարցակ։ Գոմիտ մախմբի հինթն լիշտ, ինչով ենք լուսավորում հետևի կողմը։ Das Rucklicht. Հետևի լուսարցակ։ Das Rucklicht. Der Außenspiegel. Դրսի հայելի։ Außenspiegel. der Rückspiegel Հետևի հայելի Ինչով ենք մենք դիտում ավտոմեքենայի հետևի մասը։ Der Rückspiegel, հետևի հայելի։ Die Autotür, ավտոյի դուր։ Die Fachtür, վարորդի կողմի դուր։ Die Autotür und die Fachtür։ Der Türgriff, dran Brnack. Der Türgriff. Դի ղատ քափ է։ Անվահեց։ Դի ղատ քափ է։ Տեր Աուսփուֆ։ Որտեղից է դուրս գալիս մեքենայի ծուխը։ Voraus kommt der Rauch des Autos? Der Auspuff Das Ersatzrad Պահեստային անիվ Das Ersatzrad Տերթանք, բակ, դիթանք կլապ է, բաքի կապարիչ։ Ոհին կոմպտաս պենզին, որտեից է գալիս պենզինը։ Տերթանք, բակ, դիթանք կլապ է, բաքի կապարիչ։ դաստախ, տանիք։ Ֆոմիք լենքեն վիը, ինչով ենք մենք ղեկավարում, տաս լենք խատ, ղեք, Der Drehzahlmesser. Der Drehzahlmesser. Die Geschwindigkeitsanzeige. Die Geschwindigkeitsanzeige oder der Tachometer. Die Tankanzeige. Die Tankanzeige. oder die Kraftstoffanzeige վարելիքի ցուցիչ դատչիկ Der Kilometerzähler oder der Kilometerstand Temperaturanzeige. Die Temperaturanzeige. Gelmachab. Der Fachsitz. Վարորդի նստատեղ։ Ո՞ս sitzt der Fahrer? Որտեղ է նստում վարորդը։ դիպեդալե, ոտնակներ, պետալներ, դիպեդալե։ Դիպրեմսը, արգելակ, das Gaspedal, Gasi Pedal, die Kupplung, Gachotz. Die Bremse, Arkelag, das Gaspedal, Gaspedal, Դիկուպլունգ, կախոց։ Wie heißt das Pedal für die Gang Gangschaltung? Ինչպես է կոչվում փոխանցման տուփի ոտնակը? Die Hupe. Ձայնային ազդանշան, սիգնալ։ Die Hupe. Die Gangschaltung oder der Schalthebel. Die Gangschaltung oder der Schalthebel. Die Handbremse. Die Handbremse. Ձեռքի արգելակ, ռուչնոյ տորմոզ Die Klimaanlage. Die Klimaanlage. Կոնդիցիոներ, օդորակիչ։ Die Warnliste. Die Warnliste. Նախազգուշացնող լույս։ Der Aschenbecher. Der Aschenbecher. Mohraman. Der Zigarettenanzünder. Der Zigarettenanzünder. Grakvaric. Der Kotflügel. Der Kotflügel. Grillo. Die Armstütze. Դի արմշտուցե, թևը հենելու տեղ։ Der elektrische Fensterheber Der elektrische Fensterheber Պատուհաններ միջեցնել բարձրացնելու սարք դիքովշուց է դիքովշուց է գլուխը հենելու տեղ das Profil, Corpus, Marmin, der Motor, Շարժիչ, das Nummernschild, համարները, das Autoradio mit CD-Teil, ավտոյի ռադիո CD-ի հետ։ Die Sicherheit Gott. Die Sicherheit Gott. Անվտանգության գոտի։ Der Beifahrersitz. Արջևի նստատեղ։ Der դե Beifahrersitz. Դիֆուզ մաթե։ Պոտքի տակի ռեզինից մատրաս։ Die Luftung. Օթափողում։ Die Lautsprecher. Die Lautsprecher դինամիկ, բարձրախոս։ Դե ինչ այսօր այսքանը։ Ավտոմեքենային ներքին պահեստամասերի մասին կնկարեմ հաջորդ վիդեոյում։ Եթե ցանկանում եք նոր վիդեոներ եւ նոր թեմաներ, գրեք կոմենտարիաներում։ Անպայման բաժանորդագրվեք, դրեք լայքեր եւ դիսլայքեր։ Կիսվեք սոցիալական ցանցերում։ Ցտեսություն։ 29 dias.